келгиле эгер түшкөн толкун тоскоолдукка белгилүү бир бурчка багытталса чагылган толкун кандай карай турганын карап көрөлү пластинканы толкундун таралуу багытына бурч кылып коюңуз чагылган толкундун да белгилүү бир бурч менен кете турганын көрөбүз тушуучу толкундун тууралуу багыты менен пластинканын тегиздигине перпендикулярдуу ортосундагы бурч түшүү бурчу деп аталат чагылган толкундун таралуу багыты менен ошол эле перпендикулярдын ортосундагы бурч чагылуу бурчу деп аталат чагылуунун бурчу түшүү бурчуна барабар бул механикалык толкундардын чагылуу закону